assassino com de sangue que nunca bate na porta Entra e mata na hora é o Speak Trent Que já sofreu um atentado, esmagado e queimado Mas sempre volta É o Speak Trent tú